हिंदुस्तान रोएगा खून के आंसू रोएगा वक्त आ गया है खून का बदला खून से लेने का हमारे सर कट जाएंगे तो जिसम लड़ेगा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में